व्हाट्सएप पे तू मैसेज कर कर के इतना सताया तू न कर व्हाट्सएप पे तू मैसेज कर कर के इतना सताया तू न कर व्हाट्सएप पे तू मैसेज कर कर के इतना सताया तो न कर फेसबुक पे स्टेटस लगा के वो फेसबुक पे स्टेटस लगा के तो इतना तड़पाया तू न कर फेसबुक पे स्टेटस लगा के तो इतना तड़पाया तू न कर तेरी राह में खड़े हैं हर पल वो तेरी राह में खड़े हैं हर पल तो इतना सताया तो न कर व्हाट्सएप पे तू मैसेज कर कर के इतना सताया तो न कर फेसबुक पे स्टेटस लगा के तो इतना तड़पाया तो न कर वो फेसबुक पे स्टेटस लगा के तो इतना सताया तो न कर